کہ آپ کو پتا ہے کہ اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس کو گوگل پلے سروسز کے اندر جو ہم آن لائن پیمنٹس کرتے ہیں کوئی بھی سافٹ ویئر پرچیز کرنے کے لیے جیسے کہ کوئی ایڈیٹنگ سافٹ ویئرز ہے کوئی گیمنگ سافٹ ویئرز ہے یا فیس بک پیجز کے اوپر یہ لوگ جو پبلسٹی وغیرہ ہوتی ہے پیجز کی پروموشنز وغیرہ کرتے ہیں یا یوٹیوب کے اوپر جو ایڈز آتی ہیں جس کی وجہ سے جتنے بھی پاکستان کے اندر یوٹیوبرز ہیں ان کو ارننگ ہوتی ہے اگر وہ بند ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی ہم سب لوگوں کے لیے ارننگ کرنا مشکل ہو جائے گا اب ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے اندر امپورٹ تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے اور پی ٹی اے کی طرف سے ٹیکسز بھی بہت زیادہ لگ چکے ہیں جو کہ جو پاکستان کے اندر جو بھی موبائل کمپنیز تھی جو کہ موبائل اسمبل کر رہی تھی کیونکہ اب ڈالر کی پیمنٹ ہو نہیں رہی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جس کی وجہ سے جو کمپنیز تھی انہوں نے جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر بھیجنا بند کر دیے تھے جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو پاکستان کے اندر موبائل سمبلنگ تھی وہ ختم ہو گئی اب اگر موبائل سمبلنگ ختم ہو جائے گی تو پاکستان کے اندر ڈیفینیٹلی ڈالرز آنا بند ہو جائیں گے اور پاکستان باہر بھی چیزیں بھیجنا نہیں بھیج سکے گا اب ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈالر کی فلکچویشنز چل رہی ہیں جو ہماری اس وقت ملک کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کنڈیشنز ہو چکی ہیں اب اگر گوگل پلے سروسز بند ہو جاتی ہے تو کیوں بند ہوں گی ٹھیک ہے اب اگر بند ہو رہی ہے تو اب جیسے فور ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں آسان الفاظ میں کہ دیکھیں جب ہم لوگ کوئی گوگل پلے سروسز کے تھرو جیسے جیز ہے ایزی پیسہ ہے اور یہ ساری سروسز بینک کے تھرو ہماری پیمنٹس کو آگے کمپنیز کے تھرو ہم پے کر رہے تھے اب یہ ساری چیزیں اگر بند ہو جائیں گی تو پھر ہمارے پاس ایک کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ رہ جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا مزید کنڈیشنز ہمارے ملک کی خراب ہو تو یہ بھی ہمارے لیے سلسلہ ختم ہو جائے گا اب اگر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اب کمپنیز جو ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دیں گی آن لائن پیمنٹس بند ہو جائیں گی یعنی کہ ہم آئی ٹی میں بہت زیادہ پیچھے ہو جائیں گے اور جیسے بھی ہم تھوڑا سا آئی ٹی میں پروگریس کرتے ہیں تو جو ملک کی صورتحال ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے تو ہم دس قدم پیچھے ہو جاتے ہیں مطلب کہ ہم لوگ تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں پھر بعد میں ہمیں مایوسی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے جو آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر تقریباً eighty percent online payments ہو رہی ہیں ڈیبٹ کارڈ کے تھرو کریڈٹ کارڈ کے تھرو یا جو سم سروسز ہیں جیسے پاکستان میں جیز کیش ہے ایزی پیسہ ہے اور بھی بہت ساری جو کمپنیز ہیں جو کہ جو بینکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور ہماری جو پیمنٹس ہوتی ہیں جو ہم پلے گوگل پلے سروسز کے تھرو گوگل کے تھرو پیمنٹس کرتے ہیں تو وہ ہماری پیمنٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر بندہ تو آن لائن پیمنٹس نہیں کرتا یہ وہ لوگ پیمنٹس کرتے ہیں جو بزنس مینز ہوتے ہیں جو اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں یا فیس بک پیجز کے اوپر جو پروموشنز ہو رہی ہوتی ہے یا جو ٹیکس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے سافٹ ویئرس کی تو سافٹ ویئر انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں ان کو پرچیز کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ ساری سروسز تھی جو کہ پاکستان کے اندر اکتیس دسمبر تک بند ہونے جا رہی ہے تو اب اس کا آگے کیا فیوچر ہوگا پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو مزید بہتر کرے انشاءاللہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہو اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرے اور پاکستان کے اندر آئی ٹی سیکٹر میں بھی انشاءاللہ آگے پروگریس ہوگی اور میں پاکستانی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو کائنڈلی دیکھیں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو دیکھیں اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں وہ بھی ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور ان سارے پرابلمز کو دور کریں تاکہ آئی ٹی سیکٹر میں ترقی ہو سکے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یا کمپنیز ہیں جو پروموشنز کراتی ہیں وہ ان کو پرابلمز نہ ہو اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب گوگل بند ہوگا تو گوگلس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر جو ہماری ایڈز چلتی ہیں ہمارے چینلز کے اوپر وہ بھی بند ہو جائیں گی کیونکہ جب آن لائن کمپنیز کو پیمنٹ ہی نہیں ہوگی تو وہ تو پروموشنس تو نہیں کریں گی جب ہماری چینلز کے اوپر ایڈز نہیں چلیں گی تو ہماری ارننگ بند ہو جائے گی جب ہماری ارننگ بند ہو جائے گی تو ہمارے چینل بند ہو جائیں گے اور ہمارا جو روزی روٹی بنی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جو کہ اچھی بات ہمارے لیے نہیں ہے جو کہ this is not a good sign for Pakistani YouTubers so I hope that کہ انشاءاللہ اس طرح کی پرابلمز نہیں ہوں گے ہم لوگ ساری دعا کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان چیزوں کو پلیز کور کریں اور ان پرابلمز کو ختم کریں اور اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آگے ملک کی حالات بہتر ہوں گے جو ڈالر کے ذخائر پاکستان کے اندر مزید بہتر ہو جائیں گے اور ڈالر سکیم میں جو پرائز میں کمی آئے گی اور پاکستان کے اندر مزید حالات بہتر ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے اس میں میرا جو میسیج ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ گوگل پلے سروسز کیوں بند ہونے جا رہی ہے یہ اس کی مین ریزن تھی اور آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی تو فی الحال کے لیے تو سروسز چل رہی ہیں تو اکتیس دسمبر تک دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے تھرو آپ آن لائن پیمنٹس کر سکتے ہیں تو اس کی مثال یوں ہے کہ دیکھیں اگر انگلی سے تھوڑا سا ناخون اتر جاتا ہے یا تھوڑا سا ماسک اتر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ساری چیز سارے ہاتھ سے ماسک اترنا شروع ہو جاتا ہے تو یعنی کہ پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ نہ کرے آئی ٹی سیکٹر میں تھوڑا سی مایوسی تو ہم لوگوں کو ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم میں فائٹ کرنا جانتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی رحم کرے گا اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اس طرح کے پرابلمز کریٹ نہ ہوں آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد